Рада вас приветствовать на моем канале «Астрология с Верой Федулашвили». И сегодня буду рассказывать вам про полнолуние, которое состоится 9 июля. Произойдет оно в 7 часов 6 минут по московскому времени. И в это время Луна будет в 17 градусе Козерога. И, соответственно, противостоять Солнцу в 17 градусах Рака. Воздействие этого полнолуния достаточно противоречиво, поскольку присутствуют как позитивные, так и, увы, негативные планетные взаимосвязи. В это полнолуние будет заметно проявлена а, энергия Плутона, который будет находиться вместе с Луной в знаке Козерога. Плутон, как известно, это планета откровений, планета трансформации. И он с удовольствием проливает свет на наши темные уголки души, показывает то, что обычно скрыто от обычного глаза. Эм, Луна и Плутон будут формировать аспект оппозиции с Солнцем и Марсом в знаке Рака, добавляя тем самым напряженности. Но, как я уже говорила, среди эм, аспектов существуют и представлены положительные влияния. Поэтому можно назвать эм, гармоничную взаимосвязь Луны и Солнца с планетой Нептун. А, это сглаживает напряженность, которая будет в этом а, смысле возникать а, с астрологической точки зрения. Таким образом, июльское полнолуние будет активизировать огромные энергии, которые должны найти выход – вам советуется а, реализовать себя в конструктивной работе, но в обязательном порядке избегайте риска, потому что плутонианские энергии очень-очень а, сложные для взаимодействия. Под воздействием полной луны а, возможно некая излишняя настойчивость да, и действия во вред себе, как следствие и другим вам очень а, рекомендуется быть крайне внимательными в этот период, даже более внимательными, а, чем обычно. А, Но ну и не забывайте, что энергия Плутона, и э, связанная с полнолунием, она длится большее количество дней, и, соответственно, такие предостережения даются не только на 9 июля, а также на 2 дня до и 2 дня после, как это обычно принято в полнолуние, поскольку и действуют дни гекаты, которые провоцируют вот эту неуправляемую энергию Луны. Э, в связи с этим совершенно не исключены перенапряжение сил, какие-то возможные аварийные ситуации или даже травмы э, Хотелось бы выделить тех знаки зодиака и представителей а, а, зодиакального круга, кто более всего подвержен а, влиянию. Это будут представители кардинальных знаков зодиака – Овен, Рак, Весы и Козерог – а, в вашей жизни не исключены будут а, какие-то нежелательные события, поэтому следует быть более осторожными. Особенности полнолуния в Козероге а, делает людей очень эмоциональными. Но Луна в этот момент, находясь в Козероге, имеет свои особенности. У многих из вас появится желание контролировать близких людей, командовать ими, а, возможно, даже навязывать свое мнение. Обязательно следите за собой, чтобы ваше стремление все удержать под контролем не создавало каких-то неудобных ситуаций для окружающих. А, воздействие же Плутона подчеркивает тему распределения а, власти и денег. Поэтому могут активизироваться соответствующие проблемы, ну, в частности, на работе или в бизнесе, или даже в семье. Тема денег будет сквозить. А, Козерог э, известен э, как трудолюбивый и в то же время амбициозный знак зодиака, поэтому ожидайте роста активности. Возможно, вы захотите закончить то, что вы начали двумя неделями ранее, на новолуние. И Луна в этот момент, в момент полнолуния, напоминает нам, что усердно работая, мы будем пожинать плоды своих усилий. Ну и поскольку Козерог, он э, не только знак трудолюбия, но и имеет такую особенность, как упрямство. Может так случиться, что чрезмерная работа приведет э, к переутомлению или к потере сил. Соблюдайте, пожалуйста, меру. В этом очень важна она будет. И я бы, наверное, вам хотела в завершение рассказать, как правильно использовать лунные энергии этого полнолуния. В первую очередь, поскольку это полнолуние в знаке Козерога, обязательно следует поставить себе цель и неуклонно работать в этом направлении. Полная луна дает вам импульс, используйте его. Это особенно магическое время, когда хорошо гадать, когда хорошо проводить ритуалы и, в частности, на привлечение в жизнь того, что вы хотите. Деньги, любовь, красота, многое другое их э, действие усиливается максимально и многократно влиянием Луны. Поэтому э, в это время можно и нужно проводить все магические процессы. Если же вам интересно, какие ритуалы нужно проводить, я на своих э, страницах в социальных сетях – Э, в группах астрологии с Верой Худилашвили об этом рассказываю постоянно перед каждым новолунием или полнолунием. В этот раз я вас приглашаю подписаться в мои группы. Там будет представлено очень много полезной и очень нужной для вас информации. Подписывайтесь. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки, комментировать данное видео. Увидимся с вами очень скоро.